Bueno, yo soy Lubin Torres de Imagine Colombia y quisiera que enviar un mensaje para que los jóvenes se comprometan con la construcción de las decisiones que los afectan, de su ciudad y en general de la forma en la que queramos vivir sin hacerle daño al otro y cuidándonos entre todos. Cuidado colectivo. Wow, <laughs> esa fue mejor. <laughs>